et bienvenue sur Bitcoin Croissant. On va parler preuve de travail. Proof of work. Lorsque Satoshi Nakamoto a mis au point Bitcoin, il a utilisé plusieurs innovations et technologies qui existaient déjà avant 2009 et dont un grand nombre avaient été créés par les cypherpunks, un groupe de personnes très bien calées en cryptographie et accessoirement en informatique. Le Proof of Work est donc l'une de ces innovations. Il a ensuite été utilisé et mis en application par Adam Back avec Hashcash, un système de lutte contre le spam. Et c'est cette version qui a été utilisée par finney pour créer le Bitcoin. Ouais, Halfini, Halfini, finney euh, ok. Pourquoi Bitcoin utilise le Proof of Work Prenons le temps de dire merci à mon sponsor. Achetez ma boîte, je vous en supplie, j'ai pas de sous. Non, je plaisante, j'ai pas de sponsor, ok, c'est bon. Prenons l'exemple des mines d'or. Pour obtenir de l'or, on sait qu'on doit fournir un effort de travail en creusant, en consolidant les galeries, ensuite on doit extraire l'or, le séparer des impuretés, etc. C'est un procédé qui demande du travail. L'or est rare et on ne peut le produire à la simple demande. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dépense une certaine quantité d'énergie pour obtenir un bien, donc l'or dans notre cas. J'ai obtenu de l'or en échange de travail, donc d'énergie. Autre exemple, travailler contre un salaire. Je travaille chaque jour sur mon chantier, mon ordinateur ou dans mon laboratoire. J'échange donc de mon énergie et de mon temps contre de l'argent. C'est du proof of work. On ne peut pas tricher pour obtenir de l'or comme on doit fournir du travail et de notre temps pour obtenir de l'argent. De l'autre côté, on a les banques centrales. Pour obtenir de la monnaie, on appuie grossièrement sur un bouton et on obtient cela sans aucun effort. Non seulement c'est gratuit, mais en plus, ils peuvent en fabriquer à l'infini sans rien demander à personne et surtout en ne rendant de compte à personne. Eh, Christine, t'as besoin de combien cette fois 50 milliards Très bien, je suis imprimé ça. On n'oublie pas les copains, hein <laughs> Je ne parle pas seulement des billets, mais de toute la masse monétaire qui pour la plupart se trouve être sous forme numérique. Bien sûr, ils s'assurent que personne d'autre qu'eux ne puisse effectuer cette opération en rendant cela illégal et en sanctionnant avec de très grosses peines d'emprisonnement et des amendes c'est basé sur la confiance. Comme expliqué dans mon premier épisode, cette façon de créer de la monnaie à partir de rien est extrêmement dangereuse et vicieuse. Il y a plusieurs conséquences. Lorsque l'on crée de la monnaie à partir de rien, on a tendance à le faire sans s'imposer de limites. La monnaie créée en plus va faire diminuer la valeur de la monnaie déjà existante sur le marché, car elle sera moins rare. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête que lorsque le système s'effondre. Il y a des articles qui expliquent très bien pourquoi le proof of work utilise de l'énergie pour exister. De la même façon, il y a aussi des articles expliquant comment Bitcoin utilise l'énergie gaspillée pour des raisons économiques. Et oui, miner du Bitcoin a un certain coût en énergie, et si je paie au-delà d'un certain seuil, ça ne va plus être rentable, donc les mineurs cherchent constamment le prix le plus bas en achetant de l'énergie qui serait de toute façon gaspillée car pas utilisée. Venons-en au fait. Gros, le minage, proof of work, machin chouette, je comprends rien. Explique-moi mieux. Ok, ok. Je viens de donner des exemples de proof of work. Maintenant, on l'applique au Bitcoin. Je suis citoyen du Liban et je veux créer ma propre monnaie. Bien sûr, la Banque centrale et les lois me l'interdisent, je me tourne alors vers Bitcoin pour créer ma monnaie moi-même. En minant du Bitcoin, je suis récompensé par le réseau, car je fournis un effort avec mon mineur et je contribue à la construction du registre des transactions qui seront enregistrées sur la blockchain. Je suis donc payé en Bitcoin par le système en retour. Personne ne peut modifier la façon ni la vitesse à laquelle les Bitcoins sont distribués, car cela a été écrit dans le code source et il est défini très précisément combien de bitcoins je reçois pour avoir miné un bloc et combien seront minés à terme. Car rappelez-vous, Bitcoin sera distribué en quantité finie par le réseau jusqu'en 2140. 21 millions de Bitcoin, pas un de plus. Je voudrais aussi vous parler d'un paramètre important pour comprendre Bitcoin. Il faut y passer le temps, lire des livres sur le sujet, écouter des podcasts, choisissez et grignotez chaque jour un peu de ces ressources, et vous serez prêt quand le temps sera venu pour Bitcoin de faire partie intégrante de votre vie. Je vous recommande absolument le Bitcoin standard du Dr Saif dynamus traduit en français l'étalon Bitcoin. Évitez les podcasts contenant le mot crypto car ils ne sont généralement pas centrés sur Bitcoin et sont sponsorisés par des entreprises de shitcoin. Je ferai un épisode sur les shitcoins, tiens, parce que c'est aussi important de reconnaître les escroqueries dans lesquelles on est vite aspiré quand on s'intéresse au Bitcoin. Il n'y a pas de solution pour devenir riche en 24 heures. Alors réfléchissez par vous-même. Si c'est trop beau, alors c'est probablement une arnaque. Ouais, le bitcoin Ouais, non, j'ai acheté une fois, c'est jamais monté en fait. Ah, j'ai tout vendu et j'ai acheté des coins. Ouais, ouais, c'est un mec sur Twitter, il a dit euh, Faut acheter des gay coins, euh, c'est bon pour l'économie. Bah, il est milliardaire, alors il a raison. En plus, c'est bien, et le logo, c'est un chien et tout. En plus, c'est. C'est bien. Pouf, euh, le bitcoin. alors là. Pouf. Alors euh, déjà le Bitcoin, euh, c'est une escroquerie. Hein. Euh, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'investir dans l'immobilier. Oui, bah moi je suis financier pour ma part, donc je sais de quoi je parle. <laughs> Sinon, le prochain épisode sera dédié à la blockchain. Comment elle est protégée et rendue immuable, donc impossible à modifier grâce au Proof of Work et aussi aux nombreux nœuds qui sont la garde prétorienne du réseau. Retrouvez-moi sur Twitter et aussi sur Rumble les liens sont dans la description de la vidéo. À bientôt.